Objects Spoken Tutorial मा स्वागत छ यो ट्युटोरियलमा हामी सिक्नेछौँ Reference Variables, कन्स्ट्रक्टिङ Objects र को लागि मेमोरी एलोकेसन यहाँ हामी प्रयोग गर्दैछौँ Ubuntu 11.10 JDK 1.6 र Eclipse IDE 3.7.0 यो ट्युटोरियल अनुसरण गर्न तपाईलाई इक्लिप्स प्रयोग गरी एउटा सामान्य क्लास बनाउने ज्ञान हुनुपर्छ यदि छैन भने यी विषयमा कृपया यहाँ उपलब्ध स्पोकन ट्युटोरियल हेर्नु होला spoken-tutorial.org भेरिएबल्स र मेथड्स सँगै मिली एउटा क्लासको मेम्बर्स बनाउँछन् कुनै क्लासको मेम्बर्समा पहुँच पुर्याउन क्लासको एउटा अब्जेक्ट पर्छ अब एउटा अब्जेक्ट के हो हेरौं एउटा अब्जेक्ट एउटा क्लासको उदाहरण हो हरेक अब्जेक्टको अवस्था र व्यवहार हुन्छन् हामीले पहिलेको ट्युटोरियलमा चर्चा गरे जस्तो ह्युमन बिङ क्लासको उदाहरण सम्झनुहोस् अब्जेक्टले आफ्नो अवस्था फिल्ड वा मा भण्डार गर्छ यसले मेथड्सबाट आफ्नो व्यवहार देखाउँछ रेफरेन्स को बारेमा सिकौं हामीलाई जाभामा आठ प्राथमिक डाटा टाइपको बारेमा ज्ञान छ सबै अन्य टाइपले अब्जेक्ट जनाउँछ अब्जेक्ट जनाउने भ्यारिएबल्सलाई रेफरेन्स भ्यारिएबल भनिन्छ हामीले अघिल्लो ट्युटोरियलमा बनाएको स्टुडेन्ट क्लासमा फर्कौं म यो क्लासबाट मेन मेथड हटाउँदै छु अब कन्ट्रोल र S कीहरू एकैचोटि थिची फाइल सेभ गरौँ अब सोही प्रोजेक्ट भित्र अर्को टेस्ट स्टुडेन्ट नामक क्लास बनाऊ मैले यो पहिले नै बनाएकी छु यो क्लासमा मसँग मेन मेथड छ अब मेन मेथड भित्र म एउटा स्टुडेन्ट क्लासको अब्जेक्ट बनाउँछु त्यसको लागि मेन मेथड भित्र टाइप गरौँ स्टुडेन्ट स्पेस स्टड1 बराबर न्यू स्पेस स्टुडेन्ट खुल्ने र बन्द हुने ब्राकेट अर्धविराम हामीले स्टुडेन्ट क्लासको एउटा अब्जेक्ट बनाएका छौ यहाँ स्टुडेन्ट क्लासको नाम हो जसको लागि अब्जेक्ट बनाउनु छ student1 एउटा रेफरेंस भ्यारिएबल हो जसले स्टुडेन्ट क्लासको एउटा अब्जेक्ट जनाउँछ र न्यू कीवर्डले नयाँ बनाउनुपर्ने अब्जेक्टको लागि ठाउँ बनाउँछ कृपया ध्यान दिनुहोस् स्टड1 स्टुडेन्ट क्लासको अब्जेक्ट होइन यसले खाली नयाँ बनाएको अब्जेक्ट रेफरेंस राख्छ अब स्टड1 मा के छ हेरौ त्यसैले अर्को लाइनमा टाइप गरौ system dot out dot println bracket र दोहोरो उद्धरण भित्र one contents space plus one र अनि अर्धविराम अब teststudent.java file save र run गरौँ हामी यस्तो आउटपुट पाउँछौँ। ल यहाँ student नयाँ object अब्जेक्टको क्लास नाम हो दोस्रो खण्ड नयाँ object अब्जेक्टको मेमोरी एड्रेस हो हामी स्टड1 प्रयोग गरी student क्लासको फिल्ड्स र मेथड्स प्रयोग गर्न सक्छौँ। यिनीहरूको बारेमा आगामी ट्युटोरियलमा सिक्नेछौं म स्टुडेन्ट क्लासको थप एउटा अब्जेक्ट बनाउँदैछु त्यसैले म टाइप गर्नेछु स्टुडेन्ट स्पेस टु बराबर न्यु स्पेस स्टुडेन्ट खोल्ने र बन्द गर्ने ब्राकेट अर्धविराम अब लाइन में टाइप गरौँ सिस्टम डट आउट डट एन ब्राकेट र दोहोरो उद्धरणभित्र स्टड2 कन्टेन्ट्स स्पेस प्लस टू अनि अर्धविराम अब फाइल सेभ र यसलाई रन गरौँ हामी देख्छौ यहाँ 1 र 2 ले भिन्न दुई अब्जेक्टलाई जनाउँछ मतलब 1 र 2 ले दुई भिन्न विद्यार्थी जनाउँछन् तिनीहरूसँग भिन्न क्रम संख्या र नामहरू रहेका छन् अब यहाँ हामी बदलाव गर्न सक्छौं यहाँ टाइप गरौ स्टुडेन्ट 2 बराबर 1 अब यो फाइललाई सेभ र रन गरौ हामी देख्छौं यहाँ दुबै 1 र 2 ले उही अब्जेक्ट जनाउँछ यसको मतलब दुबै 1 र 2 ले एउटा क्रम संख्या र नाम सहित एकै अब्जेक्टलाई जनाइरहेका छन् ल यो ट्युटोरियलमा हामीले सिक्यौं रेफरेन्स भ्यारेबल्स नयाँ अपरेटर प्रयोग गरी अब्जेक्ट बनाउने र सन्दर्भ दिने कार्यको लागि टेस्ट इम्प्लोइ नामक अर्को क्लास बनाउनुहोस् इम्प्लोइ क्लासको रेफरेन्स भ्यारिएबल सहित एउटा इम्प1 अब्जेक्ट बनाउनुहोस् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको बारेमा थप जान्न यो लिंकमा उपलब्ध भिडियो हेर्नुहोस् यसले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट संक्षेपित गर्छ यदि तपाईसँग राम्रो ब्यान्डविड्थ छैन भने यसलाई डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुन्छ स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी कार्यशाला सञ्चालन गर्छ अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ विस्तृत जानकारीको लागि contact@spoken tutorialorg मा लेख्नुहोस् spoken tutorial project talk to a teacher प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई national mission on education through ICT MHRD Bharat सरकारको सहयोग रहेको छ यो मिसन सम्बन्धी थप जानकारी spoken tutorialorg nmeict इन्ट्रो मा उपलब्ध छ यसरी हामी ट्युटोरियलको अन्त्यमा छौं कारखाना नेपालबाट म मन्दिरा बिदा हुँदैछु सहभागिताको लागि धन्यवाद